темирдин иондорунун сапаттык реакциясы эки заряддуу темирдин ионун эритмеде аныкташ үчүн жегичтерди колдонушат жашыл чөкмөнүн пайда болуп акырындан бозоруусу темирдин эки заряддуу иону бар экендигин далилдейт